Kız yanar yurtta gönül okşama Şuzur minbara yürgenler göre Kız yanar yurtta gönül okşama Tür tüküp fındık kan dökülgen yere Tür tüküp kirli kan dökülgen yere Açan alnını toplanın işleme Bir parça alnını işleme vatan bir candan ziyan İki yarım indir yurtum yaşını Bugünkü cüceler başını kaşlana Avrupa yürgemli açıp düşünüm Avrupa yürgemli açıp düşünüm Babam ki gene de bir aşkım Let it down. Ajda odun kumlakta kurulan şehir Garb çeylede ormanda kışlanar Ajda odun kumlakta kurulan şehir Garb yetken ormanda çeylede kışlanar taşlar Harizm girgende ilimle başlar Darb yetken ormanda çeylede kışlar Darb ormanda çeylede kışlar Darb ormanda çeylede kışlar Yakşıdır minbara yürgenden göre Kayar yurtuda köyünlü kuşlara Kir tüküp kundik kan tükülgen yere Kir tüküp kundik kan tükülgen yere Bir parça onun tapkanın işlere Bir parça onun Oh,